Goni halage chopo ramo padre pa awata o kwe muna su sempro cho choni so kiro chiki kichiki kichita da cho kathok wera so ni la la september khizo ko samla la gthi ba si ko de table ya jong shara pe jong shia ta chai ni choleng chotu takato kandal hyangno la pe kandal ke Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Esperemos que todas sus metas se logren y aquí estamos para apoyarlos. Bienvenidos. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا سندك عصب أو سين باو بابليك سكول دمانتينا آدي آد بنو فرحسنا هاي سو نقشدينا وحانيني رجينينا سند آد وناكسنا ناد هيستين السلام عليكم Ujo Gainawa. I want to welcome everybody back to the new school year. So, been to Gain, come on in. Can't wait to see you. Hello, St. Paul Public Schools families. I'm super Hello, se phabudo cho hi phu kho pho yemi cho ko kle superintendent jo ga da ni la. Yitulu mu tu su cho ni khi kro khi si khi khi kro khi si da ni ni la. Thi me me hi phu kho pho ta la cho pu me ge hi phu kho pho ta la cho ko re pu me ge. Na thi me me pwa ha ki tho chu la ta ko kha cho pra ka su wi me ge ni. Pata khu do ma la su u phei ni la. ဖဲစေဖပတုကျူဤနေပတမာတတုမီတလည်းပကထုဟုထိုကေတော့ကျုပ်ဖုတဖအသ ဒီတိုအကဆုမပတိနောဖတာလတိလောဆေဂုကလဆမလပွေထအဝဲတိတတုတမလတပါဒေါ်စောတလေဟခုဘောမနီလောနဖိုးကမလုဘတသုလုနေလုလအတတာဒေါ်တမလုလဥဒေါ်တမသကုတဖေတောဒခုခလဲအပွေဒေါ်တတုလုမှုလဲအဒုနေပဖလာတော်ပွာအာကလိအတစီဆိုဝီတီဒေါ်တဆေတလာတဖာနီလောပနလချပုကောရတဲ့ကရတူပါဝဲလအဝဲသိကပတာတီတိညာအောပကဖလသလအဝဲသိမိမတတဖလက် ဒေါကတေကတောသလကခုတီနီတသဖူလတမလုံးမဒုအပူနီလောကျွတ်ထော်ခေါ်တီတနီနေမိတသခືအနီလကျို့ဖို့ဟီဖူခေါ်ဖို့ဒေါ်ကျို့ပေါ်မှာတဖုတဖာကောနီလောဘာသာကမစ်စကောတမအာကတအနီတနီနီလောပကျိုတရတရမူကျိုခုနာပဝနောကျုဘကျိုကွန်ဆလာကျိုကတိတရတရမူဆိုရှယ်ဝါကာတဖာတော့ပကျိုပေါ်မှာတဖုကောကတဲ့ဥကတဲ့ကတော်သလကဆော့ထွဲမှာဆသူဖို့ တော့တူလိုမူကေအဝဲသိကိုဝတဲ့ဆူချိုဘဲလာစက်တမ်ဘာတော့ပူနေလောဒီယမီချိုကိုကလတ်ကဆိုယစီညာလချိုပိုကိုကတဲ့အဒိုမာလိုတာတော့ပလိုတော့ချိုဂေဂေဘဘတော့စီအဒိုတာဖီလိုမန်တို့အတာရီတာကလေဂီကတလအဝဲသိအကောစစ်ကောနေလောပမင်နာပသူစာတာဘောအတဖအကီယဆောပမင်ဆော့ထွဲမဆအတတူတမ်လနီအဝတိကမလပွေထောတာဒူဒူမီမီနီလော သူဖို့တော့သူဝဲကိုကတဲ့မြေပေါ်တဖလာအပတ်ထွဲတော့စိန်ဖောပဒူချိုဟီဖို့ခေါ်ပွန်လောပွဲကိုကတဲ့မောဘဂဒူအထောတကိုဂျိုနီကတတနီနေတကေဝဒိုမလသုခထစိန်ဖောပဒူချိုနဘဂတိလိုသလတီတူမောတော့ပူနီလော